ત્યાં સીધો હું ચીફ આર્ટિસ્ટ તરીકે રિક્રુટ થયો મારી સાથે મારા નીચે પાંચ આર્ટિસ્ટ અને ફોટોગ્રાફર કામ કરતા હતા ત્યાં લગભગ મેં બાર વર્ષ કામ કર્યું પછી વિચાર એવો આવ્યો કે હું મારી કંપની માટે મહેનત કરું છું આ મહેનત જો મારા માટે કરું તો હું ઘણું આગળ નીકળી શકું એકદમ રીઝન આપી દીધું ઘરમાં ઘણો વિરોધ થયો પણ મને મારું વિઝન દેખાતું હતું એ મારું બિઝનેસ કર્યો ભગવાન કૃપા છે thank you thank you much